предаването има продуктово позициониране. Тъм! Мила, защо точно днес трябва да ходим до Защото аз днес почивам, бе, си бе. Дай Забравя ли? Абе, Силви, няма караш колата. Ей, Саша, Давай. Ох, мъчи пак е оставил телевизора. Си трябва да ходи след късно. Какво? Новия ми сега? Е почна. off O, w tej reklamy, gdzie on jest naprawdę? Yeah. Къде си, бе? Почна ли новият ми филм. И след малко ще тръгнем да е. Иде веднага. Ей, сега,